いなガイナガイナやつれやつれやつれややちゃやちゃやちゃやちゃのせーの

Yes, I clean! Yes, I clean! Yes, I clean! Let's go, let's go, let's go! はい、ありがとうございました。今の曲1曲目、よっちょれという曲でございました。はい、じゃあ続きましてですね、えー